Hej och välkommen tillbaka till Mix. Idag är det en ny video. Yes, och idag ska vi ha en mukbang och så ska vi skåda på lite gamla videor och se tillbaks. Det kommer säkert vara lite cringe moments och sånt. Vi kommer säkert vilja krypa under bordet men... Eller skratt. Ja, eller skratt. Jag äter en kebabrulle och äter en pizza. Yes. Så det blir ju gott på samma gång och så får ni följa med. Topp. Okej. Okay. Nåja. Första pizzabiten. Mhm. Mm. Mm. Dags att starta. Starta gången, jäklar vad stor se. Jag har hoppat lite där, vi ska måste komma tillbaka. Ta från början lite. Ja. Oh, jäklar. <laughs> jäklar. Vi tar från... <laughs> Det är ganska bra att du har bilder till det. Ska vi ta, vi tar från början? Ja, lite intro där. Fy fan, jag har dåliga minnen. Oh. Uh. Nej, det gick inte så bra för dig. Nej, jobbigt här. Fy fan, men alltså du ser ju Om jag om jag sitter här vid dörren. Välkommen tillbaka till Mix. Idag ska jag ha en Ghost Chill Challenge. Det gick inte så bra för dig här killen. Så välkommen in. Uh. Uh. Uh. Och han ska få berätta sig kort om sig själv, så varsågod. Ja, hej. Mitt namn är Jakob Kronqvist. Och det här är Andreas, vad heter det, barndomskompis, vad heter det, det här. Alltså med ett hål till eh, det. Jag tycker grönt mjölkskilj. Så att vad heter det, det här ska bli väldigt intressant. fått berätta berättade kartan sig själv och nu ska vi börja med det här Ghost Challenge så vi ska här Ghost Children. Alltså dåliga minnen. Åh, hemskt. Vi kan lägga lite framåt. Mm. Nom. Vet du äh, kolla en sak. Är det jag? Nej okej, okay, jag lägger det inåt, inåt mig att vi börjar ta inte ljus. Ta, ta ni ska, i den nu. Och så få bakåt. Typ... Till det? Till det lite, vi börjar ta på det. Mm. Så kommer det här roliga. Alltså vart jag var likformig. Eller, kommer, kommer tillbaka här. Okej, okay, ja, det börjar man först. Alltså jag skojar, det ska vara mycket starkare än din tänkte Ja, du är så skrytande då det, alltså på riktigt. Sluta skryta ni, jag var ju, var ju cool mm. Ah! Ja, vänta. Det här var jag, jag tänkte på. Oj, shit. Nåja, vi tar det, fixar sig lugnt. Mm. Uh, You're det var väl... Du <laughs> ja, just ja! Nej, där, kolla. Vänta, ehm. då vi tar här. Um. Vad har du tänkt från? Okej, okay, det är det. No. When you re yeah. <laughs> Indeed, when you realize there's no re return. <laughs> yes. Oh. Och så bara... Ja, mm. Hur starkt? Mm. <laughs> det var det. Alltså jag har varit, varit lika full men jag tänkte inte men jag tänkte skåla för en ganska starkare. Mm. <laughs> Men det står er stor alltså, påse. Det, det ska mycket starkare. Bara stor påse, ja. Jag tror, jag, jag tror det är er- er bra. Nå jo du, bättre än mig. Jag ska inte säga du tror bättre än mig. säger du Jag men det blir verkligen... Åh, det var så dåligt. Jag tror inte... Nej, helt ärligt, det var nog jag som tog december. Det var nog jag som tog december. Jag måste ha mer. Lotta tryckte hårt. Mm. Men... Sådär. Men! Nu stoppar jag. Jag tänkte säga nu, om du tänker nu. Hur vi jobbar till det. Mm. Och filmas är allting rent förstås, men som med kvalitet och rent så är ju, är ju lite annorlunda nu. Ja. Nu är det, så, så det som ska vi tänka att jag tycker nog att i alla fall att jag ser att vi är alldeles ja, mot men vi kan se hur, hur vi har ändrats då vi kollar lite på de där avbydarna så jag tror vi tar till nästa som vi kan kolla på ännu. Jo, fotovloggen. Yeah. Fotovloggen ja. Det var bara jag. Mm. Var du van på Toto? Jag vet inte faktiskt. Jag, jag minns inte, det kan ju hända att jag var på något annat eller någonting. Ska vi ta från början helt? Men lite kan vi ta därifrån. Mm. För den här minns inte jag riktigt mycket om, om jag ska vara helt ärlig. Men... Hej och välkommen tillbaka till Mix. Idag är har en helt ny video. Det kommer bli en minivlogg. Jag kommer lära er lite att vad jag tycker är roligt att fota helt enkelt. Bra bilder, vad som kan bli bra bilder och sådär. Och man ska fota helt enkelt vad som helst, det kan bli hur bra som helst. Så jag kommer ge några tips under videon och helt enkelt börja vi köra på. Fina ljud. Vad snögott det är. Ja, vad vi... Vad heter det? nu till Köpenhamn och får där några fina bilder och får vidare och får ställen. Så... Alltså, sorry men alltså jösses är det ljud, alltså. Ja, det var... Alltså det var... Lite värd revsvans ännu så det var nog... Mm här killen. Ja, då fick vi ett litet problem. Uh, det här kommer han nog, som sagt. Så... Som sagt, som jag alltid säger. Ja, alltså. Ja, det kommer han istället. Men jag ska inte säga det jag Den här kameran rör sig som bara... Alltså varför kastar du? På riktigt, jag är röd för starka. Nej, det var skit. Ja men, kom ut kastar i kameran så det är bara... Vad <laughs> fina skor! ja, men det var klassiska skor jag har. Mm. Det var mina fina skor. Mm. Ja. Mm. Det är nog bra att bilder tycker jag. Alltså kvaliteten på han videon. Ja, jag vet. Det var Utav det bästa riktigt kanske. ja, jag, tyck jag tyckte det var häftigt. Ja. Tänk på det att, att det är så spänningen man ska tänka på ytterligare. Mm. Man ska vara kreativ helt enkelt. Man ska söka. Om du ska tänka med trufoter så ska du tänka att du ska vara kreativ. Du ska vara har fantasin och försökt få tala allting mm. så kan det bli hur häftigt som helst. Ja, det var det här lite av videon, liksom vad, jag, vad som vi har gjort tycker jag. Jag tänker, ja, alltså kvaliteten var ju kanske inte bästa, men jag menar, jo, vi var ju bättre framåt hela tiden. Ja. Så jag tänker, vad var det vi ville kolla nästa? Jag tog från början bra. Ja. Mhm. Mm -hmm. Välkomna till Leksand. Hej och välkomna tillbaka till Mix. Idag är det en helt ny video. Idag ska vi kolla på en vlogg. Eh, Vilka jag tyckte det var bra i bilden. Ja, idag var... Alltså jösses vad skakigt det var. Skakigt ja. Mm. Alltså jag förstår varför Toffe säger att du är svart på helvete. Jag menar alltså... Alltså hej. Nej, jag håller på att vara en och filmer som den där marknäsen som bestämmer för det. Alltså det där ljudet du hade i början till det. Mix med... Nej, det. Ja, fram till det. Eh, Burger så här blir det. Mm. Det är väl ungefär mitten eller fram. Mm. Det händer ju inte så mycket. här. Nej. Men jag hade vetat att du ramlade i diket måste vi se på. Det kul. Har du klippt det till det? <laughs> var värsta! Alltså ditt skratt är det. Det är så jävla äckligt. Jag cyklar nu Erik. Men vad skitkul! Nej, fy fan Alltså, det spratt. Jag kan ta Jaffa. Eller Fanta. Uh, Fanta eller Jaffa, vilken ni har. Nej. Uh, och jag tar en steakhouse. Var är här steakhouse? Är det bacon? Hallå? Hallå? Hallå? Så så jag precis ihjäl dem. Den här eh, borde vara... Svenskast Armin. Som jag tänker också, som vi har kunnat kommentera i alla fall, att ja, vi vid dörren så ser vi att kvaliteten är inte det bästa. Men jag hoppas att ni tycker inte om mig. Jag mm. kanske inte tänker på det så mycket men vi tänker på många märken jag nog. Som då ja. kollar tillbaka lite i, nog så ser vi nog kanske att hoppas vi har utvecklats lite. Ja, no, kvaliteten utan det, <laughs> wow wow yeah men. Nej. Goda saker, jalla. Jalla. <laughs> Och så ah. kommer den. Jag vet inte, det ska Jakobs varsågod. Så det är goda saker. Och vaan se jatkaa Jäi humru och Reska blir så armago. Armago! <laughs> alltså på riktigt, det var armagott! Skulle jag önska att armar även en gråande dialekt skulle ha. Ja. Oj, oj. Stynigott! Ja, bakom några minuter så ska vi se vad han tyckte times. Så... Och så fick vi problem med byn på samma gång faktiskt. Inte men att vi fixade det snabbt. Nice little lake. Fanns väl inte mig på han i videon då? Nej, ungefär. Vi... Men jag minns att väldigt kul att vi Johan, jättekul att vi Johan i videon. Mm, ja, och jag tycker i alla fall att verkar för roligt och för nöjen. <laughs> Det var, ju, det var ju annars till det. Det var ju då vi körde genom The Drive-In till ditt Burger King så hoppade ju gasvajern. Ja, ja. Det var ju, du får ju ut och måste börja ja, Det var det som jag höll på med till det. Ja. ja. Nå, jag tänker som vi hade roligast något att tänka som du vill i surströmming och jag hade mm. kunnat koll på. Mm. Och sen är det ganska lik den videon som man skulle som ta lite så det Gamla rym. Mm, Arleda-fabriken är ju, och Mindblow är helt... Mm, Vissa mikro. Ja, vi kan ju faktiskt visa han Järvamellan. Det är ju en ganska kul... Ja, vad är det egentligen idén? Ja. Vad är idén egentligen? Gick gick det till? Vi, vi skulle väl på skoj filma en video och så blev det en låt. Mm, ungefär någonting således. Om jag minns rätt. Så <laughs> vi kan ju... Ända från början. Jag, tar det från början så får ni höra lite. Om vi hinner höra låten så ska ni så lova att vara inne på plus nu. Ja, det ska ni garanterat göra. Jag vill inte höra mycket om jag har hört hans man. Jag vet, du får lite... Jag och... Ja. ligger på vi höra. Bara första versen. Mm. Det var Ben Max von mm. Han vill inte höra mig. Nej, bästa. Nej, sak samma tar jag. Nej, stopp. Nej, tack. Jag kan säga att en, gammal, en gammal hör på den mangan i öronen för oss som vi... Ja, han fastnar i skallen. Vi som, inte vet vad jag ska säga, vi som har hört på honom så många gånger så var det som så... Nåja, man var lite äcklad efter en stund och man har hört den typ 50 eller... Ja, jag vet inte. Jag tog lite till början i påan med mig. Ja, och det och he har ju säkert lite att göra med att jag och Toffe, alltså vi har ju ändrat oss med våra, alltså kvaliteten då vi lagar låtar, här är ju nog som... Vi inte var ju samma då vi Johan liksom. Tack ändå för att ni lyssnar på det låten också för man ser att vi har 4200 visningar på den. Ja, tusen tack för allt så det värmer. Jag bara på Youtube, totalt har vi över, var över 40 000 lyssningar på honom. Ja just det. Han har, och 40 000 lyssningar på han i låten så har gjort att vi har tjänat in 0,32 cent tror jag va? <laughs> Yay! Men Faktiskt också så var en TikTok som vi hade um, någon människor typ i Finland som hade hittat, det var finska video. Men det hade lagat vår låt på honom och då hade vi faktiskt 40 000 visningar på honom låten. Och det var vår låt och den här låten som det hade lånat. Mm. Du Skrattat så. är det skrattet då låter jag precis... Du kallar Jakob åsno med, då låter hon mig som en åsno själv. Skrattar, jag skrattar som backväg. ja, alltså... det var svettigt. Ja. Ja, då tänker jag att vi tar och säger att vi skulle ta och säga så här som jag säger nu, att vi kommer se vår syster nu gör. Mm. Vi har kollat lite igenom er på de här gamla goda videorna. Och jag ska Vad tror du om japansk godis? Mm, nej, händer så Nej, men mm. surströmming. Surströmming, han måste vi se. Han är sista vi tar mm. här, tänkte jag ta. För att det är lite så det så inte var som så långt så vi har tog in några. Men ja, i alla fall. Så vi tänkte jag säga sen, nu kommer vi ta vår sista video här och så ska vi fundera lite igenom vad vi tycker om, om vi har utvecklats eller utvecklats eller om jag går framåt nu. Ja. Men vi tar väl lite tar från, början. Vi tar lite från början. Alltså den här musiklinjen. Vet du vad jag tänkte på när jag kollade den här videon, eller den musiken? Jag tänkte på Kent Gent. Ja, det var lite som lite Kent Gent. Häxans husstand min som är och Kent Gent hade gamla. Ja, det är som SVT-skit. Eh, sätt fullskärm. Ja, lägg fullskärm. Där är det inte så mycket så vi kan ju lite spola framåt så ni ska få vad som händer. Hej och välkomna tillbaka till Vixor, det här nya en video och ja, så ser ni att vi har lite mer en, en specialvideo idag. Jo, vi ska vad prov på den svenska traditionen att äta surströmming. Så det här, det här är ju inte någonting jag direkt har mm. på, men nu ska vi väl det är det om ni vill att vi ska göra det, med inte surströmming, så säger ni bara, får ni ta i kommentarer om vi ska göra någonting annat. Det tror jag. Vi behöver provsmaka. Så, och hej och... ah, <laughs> excuse me. Jag har inte en konsertverk, så vi tar istället en... Lite bättre saker, det kan gå snabbare. Pommelon. Ja, det borde funka. Ja. Men jag vet inte, vad fint. det kommer det bästa jag varit med om. det var det bästa jag varit med om. Usch, usch, usch, usch. Det var usch, usch. Men ja, vi har kommit så långt. Det här... Ah. Vi har fått upp. Ska vi ta att vi provar det? Ja, ni kan ju gissa. Om inte jag sitter vid dem så får ni få in och sy på den. Mm. Och vad jag ska säga nu är att jag tycker i alla fall, det här var en jättekul video. Men det smakar dåligt som fan. Ja, no, inte direkt gott inte. Speciellt inte att äta som är. Nej. Men vad, vad tycker vi, vad tycker vi som den... No, jag tycker nog i allmänhet att vi har som vi, vi har ju nog varit bättre tycker jag ändå. Mm, jag tycker jag också ibland att det som vi har gjort som Lite framsteg också. Ja. Nu, vi har ju nu att lära oss ännu men, men det här... Mm, ja, och så tänker jag, så tycker jag att... Här lite humor. Ja, <laughs> nej, framförallt och speciellt med sådana videor. Det låter lite konstigt att tala om, en, om oss själva men man, man måste också lyfta oss upp oss själva tycker jag. No, ja, absolut. Eller? Men jag tycker i alla fall, jag kan säga att det är jätteroligt när jag kommer jag ha sagt att hej att att nu kommer ni ny video ni skickar in och frågar av oss och det är jätteroligt. Och här, därför vill vi laga videor. Och jag tänkte säga idag så ansluter vi videon med att säga tack för oss idag. Yes. Och så syns vi i nästa video. Ciao! Ciao.